Oi. Hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo aí certamente já fez. Passar a noite trabalhando ou estudando para conseguir terminar alguma coisa. Quando tomamos essa decisão, óbvio, a gente pensa na entrega, mas a gente se esquece de perguntar uma coisa. Será que ficar a noite inteira acordado não faz mal para a saúde? O efeito de ficar acordado a noite inteira vai bem além das olheiras. E o principal risco é a euforia que a gente sente no dia seguinte. Você deve ter pensado a vida inteira que a euforia era porque você tinha finalmente conseguido terminar a coisa, né? É, só que não é essa a razão da euforia. Na verdade, a gente se sente assim no dia seguinte porque o nosso corpo produziu uma overdose de dopamina. Mas dopamina não é bom? Afinal, dopamina deixa a gente mais motivado, deixa a gente para cima, mais positivo. Essa é a parte boa. Mas dopamina em excesso deixa a gente, como eu posso dizer, meio sem noção. E se a gente começa a fazer isso todo dia, ou seja, não dormir para ficar trabalhando, com o tempo nosso cérebro vai se acostumar, achar que é assim mesmo que trabalha, e esse, e esse efeito vai ser constante, ou seja, a gente vai ficar constantemente sem noção. O melhor então, você já sabe, é tentar não deixar tudo para a última hora e reservar as horas de sono para o sono. Será que você vai conseguir? Boa noite!